pressed Mineral Foundation is een hele fijne compacte foundation. Hij wordt geleverd met een fijn sponsje, maar je kunt deze foundation ook met een kwast aanbrengen. Het is maar net wat jij prettig vindt. Deze foundation zorgt ervoor dat je huid minder snel gaat glanzen. Dus deze is eigenlijk perfect voor mensen die gecombineerde huid hebben of last hebben van een glanzende T-zone. Er zit een Rice Setting Powder in. Dat is een product dat de talg van jouw huid opneemt, waardoor je eh, poriën minder zichtbaar zijn en je dus ook minder glans op je huid krijgt. Ik ga je laten zien hoe je deze het beste kunt aanbrengen. Zelf gebruik ik hier de Kabuki Brush voor.